بابایی همان دروغم هم من نمیدونم این که کیه که تو به خاطر این آبر خودت و خانوادتو داری به باد این که همه زندگی منه بابا من یه کار نکرده باشی آبرو خود تو رو ببری دیگه نتونم توی شهر سر بلند چه کار کرد؟ چرا کار کردی؟ چیکار کردی؟